The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन तो दोस्तों makeup lipstick mascara blush foundation eyeliner बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप as a female regularly use करते हैं होंगे और उसके वजह से आपके स्किन पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज उस टॉपिक को ज़रा हम छेड़ेंगे सो so, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक का बटन दबा दीजिए शेयर कर दीजिए और सबसे बड़ी बात अनहेल्दी मेकअप हैबिट्स हैं आपके तो फिर आपके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग एक्ने आपकी एजिंग जल्दी हो सकती है ड्राइनेस आ सकती है ऑयलीनेस आ सकती है सो so, मेकअप के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको समझते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेकअप की वजह से होती है कि वो आपकी जो स्किन के ऊपर नेचुरल पोर्स होते हैं वो उसको ब्लॉक या क्लॉग कर देते हैं और ये बहुत आसानी से क्लॉग हो जाते हैं और ख़ासकर अगर आप भूल गए मेकअप उतारना या बहुत लंबे समय तक मेकअप रह गया रात में रह गया या लेज़ी रह गए इसको हम bad habits mad unhealthy makeup habit कह सकते हैं उस केस में इशू हो जाएगा राइट तो इन दैट केस आपके बम्प्स आ सकते हैं ब्लैक हेड्स आ सकते हैं वाइट हेड्स आ सकते हैं एक्नी आ सकते हैं और इवन अगर आँख के पास रह जाए तो आँख इरीटेट हो सकती है जो लोग सेंसिटिव हैं उनके रैशेज आ सकते हैं उनको इशूज़ हो सकते हैं ऐसे ही एक ऊपर से लगाया गया मेकअप अपने आप में लंबे समय रह जाए ओवरनाइट रह जाए तो ये आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है स्किन के ऊपर ड्राइनेस और मेकअप के अपने आप खुद साइड इफ़ेक्ट से आपके रिंकल्स जो एजिंग प्रोसेस है उम्र आपकी बढ़ सकती है प्लस सन डैमेज हो सकता है क्योंकि क्या होता है कई लोग मेकअप पहन लेते हैं मेकअप के के चलते सनस्क्रीन नहीं पहनते और धूप से नहीं बचते धूप में घूमते then both are combined ageing process sun damage makeup damage तीनों जुड़ जाते हैं so that is a big issue if you are not wearing a sunscreen you have to protect yourself from the sun धूप में नहीं जा सकते फिर राइट हैवी धूप में तो बिल्कुल भी नहीं right so that is one side effect premature ageing okay third is your dryness या ऑयली स्किन ना कुछ मेकअप्स जो होते हैं वो स्किन को ड्राई कर देते हैं कुछ उसे ऑयली कर देते हैं डिपेंड करता है मेकअप के अंदर ऑयल है या नहीं है या एब्जॉर्बड मटेरियल है जिनकी नेचुरली ड्राई स्किन है वो अपने मेकअप को वो अपने मेकअप को ध्यान से इस्तेमाल करें ठीक है और मतलब आपको क्या करना है अगर आपका स्किन शाइनी नहीं दिख रहा शाइनी ज़्यादा दिख रहा है तो ऑयली हो गया ड्राई दिख रहा है तो पता चल जाएगा वो बोलने की जरूरत फ्लेकी दिख रहा है स्केली दिख रहा है it's extremely dry that means your makeup needs to be change या आपकी वाटर इनटेक बढ़ानी होगी स्किन केयर रूटीन चेंज करनी पड़ेगी right and if you wear makeup every day तब भी इस केस में ज़्यादा रिस्क हो जाता है आपके स्किन केयर रूटीन का और what is the best way healthy क्या है कैसे करना है पहले तो आपको हर रात को अपना मुंह धो के ही सोना है right very important to take off your makeup और सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ मेकअप निकालना फेस वॉश करना काफ़ी नहीं है मेकअप के जो ब्रशेज होते हैं उसको भी वॉश करना बहुत ज़रूरी है जो मेकअप वहाँ रह जाता है that can actually cause a lot of issues उसके ऊपर बैक्टीरियाज रह सकते हैं आपके स्किन के आपके उसके ऊपर स्वेट डेड सिन सेल्स रह सकते हैं और उसके बैक्टीरिया जो है वहाँ ग्रो कर सकते हैं सेकेंड टाइम लगा के ईजिली फिर आपको पिंपल्स हो जाएंगे आपके स्किन के ऊपर that is a big issue so clean your brushes और रेगुलरली उसके बाद में ah, uh, moisturisers and sunscreens बहुत ज़रूरी हैं जो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करनी है उसके लिए ड्राई स्किन ऑयली स्किन के केयर्स के वीडियो रेगुलर स्किन केयर के वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं उसके बाद मेकअप प्रोडक्ट भी आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही चूज़ करना चाहिए वो भी स्किन केयर वीडियोज़ के थ्रू आप देख सकते हैं सबसे बड़ी चीज़ do not share your makeups आप अपने मेकअप्स को अगर शेयर करते हैं तब क्रॉस कंटेमिनेशन के या इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं तो मेकअप को शेयर ना करें तो बहुत बेहतर होगा उसके अलावा आपको अपने रेगुलर डाइट में खूब सारा पानी अच्छी नींद लेनी ज़रूरी है खाना टाइम से खाना ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है जनरल स्किन केयर हैबिट्स आपके अच्छे होने चाहिए जिसके ऊपर जो वीडियोस हैं हम इसको आपके आई बटन पर लगा देंगे आप उसे जाके देखो समझो अपनी स्किन की हेल्थ सही रखो ठंड के मौसम में पानी ज़्यादा पियो मॉइस्चराइज़र लगाइए do not apply Vaseline petroleum jelly rather than apply moisturiser और ऑयल भी लगा सकते हैं सिंपल नारियल तेल और कोई टेंशन नहीं ठीक है so this is the best habit for your skin skin care को अपने रिफाइन कर सकते हैं आप अगर उसमें डाउट है हमारे वीडियोस देखिए फिर भी डाउट है डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करिए right I hope this video help please share this video and subscribe this channel thank you so much stay connected stay healthy